дорогие гурманы! Я вас приветствую на своем канале. Я очень рада опять вместе с вами после моей долгой летней паузы а, стоять на моей кухне и творить, а, скажем так, маленькие чудеса. Эм, особенно хочу поприветствовать своих новых подписчиков. А, спасибо вам, я очень рада, что вы тоже со мной. Итак, что мы будем сегодня печь? У нас э, сейчас сливовый сезон, и я решила, что мы э, спекем такой э, шоколадный сливовый пирог. Если вам нравится, оставайтесь со мной, подписывайтесь, конечно, на канал, лайкните и поехали! что нам нужно? 180 грамм сливочного масла комнатной температуры, 370 а, грамм муки, 150 грамм сахара, 4 яйца, одну щепоточку соли, 2 чайные ложки порошка для выпечки, а запищевая сода, 40 грамм а, какао-порошка, 100 миллилитров молока, 40 грамм молотого миндаля, 600 грамм слив. Ребята, я их купила 2-3 дня до того, чтобы их спечь, чтобы они стали мягкими, ну и были сладкими, конечно. Вкус, конечно, лучше будет. И одну чайную ложки сахарной пудры. Форму смазать сливочным маслом и припилить мукой. Thank you. Оставшее масло сбить миксером до образования пены. Далее добавляем по очереди сахар и яйца и щепоточку соли. Смешать муку с порошком для выпечки и какао. Полученную массу вместе с молоком по очереди добивать в яичную смесь. залить тесто в форму для выпечки, разгладить его и посыпать молотым миндалем. рыбу помыть и подсушить, вынуть косточки и порезать на половинки. Положить подготовленную сливу на тесто в форме. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 50 минут. Ребята, и вот так выглядит мое счастье. Давайте будем пробовать. Очень сочный, хорошо режется. Мягкий очень, правда. Ну, попробуем. Очень рада. Ммм. М -м. Ой, вкусно, правда. Ребята, это мой рецепт для вас. Извините, на сентябрь обязательно спеките этот э, пирог со сливой в сентябре. Я вам желаю приятного чаепития и до следующего раза. Пока, целую вас всех, обнимаю.